नमस्ते आज पनि एउटा अर्को फरक भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूसँग जानकारीमूलक भिडियो यस युट्युब च्यानल मार्फत निरन्तर रूपमा प्रदान गर्दै आएको छु आज पनि त्यसैको निरन्तरता स्वरूप तपाईँहरूलाई अर्को एउटा जानकारी लिएर आएको छु अहिले तपाईँलाई थाहा छ मैले योभन्दा अगाडिका अन्य भिडियोहरूमा पनि जानकारी गराउँदै आएको छु अहिले तत्कालको अवस्थामा यस भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरिको दिनको अवस्थामा यो तपाईँको अहिले सम्पूर्ण भिजा प्रोसेसहरू बन्द भएका छन् एमबिसीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू बन्द भएका छन् तपाईँको जुन नयाँ भिजा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाहेक तपाईँले यदि यो चेक एम्बेसी न्यू दिल्लीबाट केही डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु पऱ्यो अथवा ट्रान्सलेसन गर्नु पऱ्यो अथवा त्यसलाई एटेस्टेसन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरू त्यसको लागि चाहिँ खुल्ला छ तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ ताकि भोलिको दिनमा तपाईँहरूले खुल्दाखेरिको समयमा तपाईँहरूलाई एप्लाई गर्नको लागि सजिलो होस् अथवा तपाईँहरू जो पहिला भिजा कन्फर्म भएर अथवा भिजा कन्फर्म हुने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई एम्बेसीले केही डकुमेन्टहरू चाहिँ मागेको छ भने पनि तपाईँले एम्बेसी बन्द भए तापनि अहिले कर्फ्यूको कारणले गर्दा बन्द भए तापनि तपाईँले चेक एम्बेसी न्यू दिल्लीमा आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले सबमिट गरेर र आफ्नो ती डकुमेन्टहरूलाई तपाईँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुनेछ जुन कुरा तपाईँको चेक एम्बेसी न्यू दिल्लीको वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा खुलाएको छ त्यसको लागि केही सामान्य प्रोसेस तपाईँले फलो गर्नुपर्नेछ तपाईँहरूले कुन डकुमेन्टलाई एटेस्टेसन गर्नुपर्ने हो अथवा कुन डकुमेन्टलाई तपाईँले लिगलाइजेसन गर्नुपर्ने हो त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले स्क्यान गरेर चिकेमेसी न्यू दिल्लीको इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले इमेल गर्नुपर्नेछ र त्यहाँबाट ती डकुमेन्टहरू चाहिँ कन्फर्म भएको इमेल तपाईँलाई चेकेमेसी न्यू दिल्लीले पठाउनु पठाउनेछ र त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टलाई कुरियर गरेर चेकेमेसी न्यू दिल्लीमा तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रमाणीकरण हुने अथवा लिगलाइजेसन हुने अथवा एटेस्टेसन हुने प्रोसेसहरू तपाईँको सुरु हुनेछ अब तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टलाई स्क्यान गरेर जुन डकुमेन्ट तपाईँहरूले लिगलाइजेसन अथवा एटेस्टेसन अथवा चाहिँ ट्रान्सलेसन अथवा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुनेछ त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँहरूले पहिला इमेल पठाउनु पर्नेछ मैले अगाडि पनि भनेको छु र त्यो इमेल पठाउने ठेगाना रहेको छ consular underscore Delhi at the rate MZV dot CZ फेरि भन्दैछु consular underscore Delhi at the rate MZV dot CZ यो इमेलमा तपाईँले जुन डकुमेन्टलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो अथवा लिगलाइजेसन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई तपाईँहरूले पठाउनु होला र त्यहाँबाट पठाएपछि एम्बेसीले तपाईँहरूलाई इमेलबाट रिप्लाई गर्नेछ र ठिक छ यो डकुमेन्ट हामी एक्सेप्ट गर्छौँ यो डकुमेन्टलाई चाहिँ कुरियर गरेर पठाइदिनु भनेर कुरियर पठाउने कुरियर गरेर पठाउने ठेगानासहित उनीहरूले तपाईँहरूलाई इमेल रिप्लाई गर्नेछ र आफ्नो डकुमेन्टलाई तपाईँहरूले फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा यिनै छोटो कुराहरूको तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिएँ र तपाईँहरूले याद राख्नुपर्ने कुरा सिधै पहिला डकुमेन्टलाई यसलाई कुरियर गर्ने होइन कि तपाईँले आफ्नो कुन डकुमेन्टलाई आफ्नो कुन पर्पोजको लागि कुन डकुमेन्टलाई के गर्नुपर्ने छ त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले स्क्यान गरेर चेक एमबिसीको मैले अगाडि भनेको इमेल एड्रेसमा तपाईँले इमेल गर्नुहोला र त्यस पछाडि त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले कुरियर गर्नुहोला यी कुराहरू खुलेको छ र भिजा प्रोसेसहरू खुलेपछि तपाईँहरूलाई म जानकारी लिएर आउनेछु आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलायकनमा खिच्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने अरू भिडियोहरू नछुटोस् यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईँको दिन सुबर हो जहाँ हुनुहुन्छ एकदम खुसी रहनुहोस् धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते